Dota-me de um coração que semelhante a um espelho se semelhe com a luz do teu amor. A luz do teu amor. E concede-me um pensamento que possa transformar este mundo de rosas, através da graça, através da graça, através da graça espiritual, através da graça, através da graça, através da compassivo e o clemente. És o Deus de toda miséria. vento que possa transformar este mundo em um jardim de rosas através da graça, através da graça, através da graça espiritual, através da